Eccolo, sto andando di persona a consegnare questa felpa petacolo a un mio fan Perché abbiamo raggiunto i 600.000 iscritti Quindi per farvi un regalo ho selezionato una persona totalmente a caso dagli ordini che ho ricevuto E andrò a consegnargli questa felpa E oltre a dargli la felpa che ho ordinato Gli darò in regalo anche quella di Barbu Lui ovviamente di questo non sa nulla Mi sono messo d'accordo con sua mamma e facciamo questa sorpresa Ciao, tu devi essere Nicolas Mi sa che c'è un pacco per te Te l'aspettavi? No. Vieni che ti do un abbraccio. Grazie. <laughs> Ho visto che hai fatto una faccia sorpresa. Se mi rispondi bene alla domanda, ti do una roba. Barbuto sempre? Piaciuta. Tieni, Grazie. questa qua te la regalo. Grazie. Così se eri indeciso, adesso ne hai due. Posso chiamare mio fratello? Sì, vai, vai, chiama anche tuo fratello. Se l'ha già messa. Ah, ti sta benissimo, eh? Ciao, ciao, ciao piacere. piacere Giuseppe. Migliate, questo ciuffo. Eh, cos'è che copi il ciuffo anche tu, mi sa? Sorpresa fatta, Nicolas era super in imbarazzo, però ci sta, si vedeva che era contentissimo. Un grazie speciale a lui, a tutti voi che mi seguite. Ah! Wow, che figa, amore. Ti piace? Grazie. No, eccomi, mi chiamo. Non è possibile. No, dai. <laughs> Bello, wow. Hai visto Babbo? Qua mi vizia Giuseppe. <laughs> Bella, grazie, grazie. Le sorprese non sono finite. Mia sorella ama tantissimo l'arte. Allora ho chiesto a voi su Instagram dove potessi portarla. E ci avete azzeccato tantissimo perché mi avete consigliato una città che mia sorella vuole visitare da tantissimo tempo. E neanche io ci sono mai stato. Quindi le farò una sorpresa e la porterò proprio nella città che mi avete consigliato voi. Pronta? Sarà un viaggio lungo, eh? A gli omari. Everybody wanna see my girl. Everybody wanna take her all away. Mamma mia, bellissimo. Siamo sulla terrazza del nostro hotel e questa è la vista. Quella che cos'è che è? La cupola. Di che? La chiesa. Di piazza cosa? San Marco? San, Loren San Lorenzo? <laughs> che, Sam? È il Duomo. Bello. Noi siamo qui e il Duomo di Firenze è qui. Wow, pazzesco. Allora? che bello! Tieni che sta cercando il campanile di Giotto perché dobbiamo, vogliamo vederlo. Eh, non ho capito dov'è. Ah, non lo so. Qua abbiamo il, il Duomo. Noi abbiamo il Duomo di Firenze. Ma quello cos'è, scusa? <laughs> Otto non faceva i rotondi perfetti? Sì, non faceva i cerchi. Ah, questa è una torre. Fosse... Però è perfetta anche questa, eh? Pensavo fosse circolare. Cosa? Merda, poverino. Cosa guardi? Oh, oh! Cazzo, l'hai fatto lo specchio. Sono pazzeschi, cioè questo qua è famosissimo, l'ho visto da qualche parte. Merda, sono una fetta di pizza questo qua. <laughs> questo è un chilo di fiorentina. Buonissimo, buonissimo. Merda, buono in culo. Porca. porno, bellissimo. Wow, che serata. Amazing. Che... amazing. <laughs> wow.